Hello friends welcome back to the motor torsion तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले निशान मैग्नाइट के बारे में और आपको मिलवाते हैं निशान के ओनर जिन्होंने बुक करवाई है निशान मैग्नाइट उनसे बात करवाते हैं तो Rohit ji first of all thank you so much for coming on our channel thank you तो सर आपने निशान मैगनाइट का कौन सा वेरियंट बुक करवाया एक्सल सर ओके और क्या सोचा आपने मैगनाइट बुक करवाने से पहले क्योंकि मार्केट में और भी काफी सारी गाड़ियां हैं और भी काफ़ी सारे इस सेगमेंट में इसी प्राइस रेंज में काफ़ी गाड़ियां तो आपका मैग्नाइट का ही प्लान क्यों बना सर एक तो आपकी ये बिल्कुल जो सवाल है बिल्कुल मैं से सहमत नहीं हूँ इस रेंज में कोई भी गाड़ी नहीं है और ओके इस सेगमेंट के अंदर ओके क्योंकि four lakh ninety nine thousand से ये रेंज स्टार्ट है हम्म, हम्म। और कुछ एस टाइप का लुक दे रहे हैं गाड़ी के अंदर ये हाँ हाँ। तो इस रेंज में सर गाड़ी है ही नहीं कोई और नहीं इस रेंज uh, में मतलब एक प्राइस uh, रेंज में जैसे बाकी गाड़ी आती है जैसे कि स्विफ्ट आती है बलेनो आती है प्राइस रेंज uh, में और सेगमेंट में बाकी गाड़ी आती है जैसे कि सोनेट है वेन्यू है ब्रेजा है हम्म, हम्म। तो सेगमेंट और प्राइस दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो काफी गाड़ियां हैं रेंज में हम्म, तो आपका निशान मैग्नाइट का ही प्लान क्यों बना सर बस कुछ नया देखने की कुछ नया लेने की चाहत ओके जी और आपने टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन भी किया होगा जी कौन कौन सी गाड़ियों के साथ आपने ड्राइव किया अभी तक सर मैंने टाटा का लिया था एक तो और टाटा का नेक्सोन का नेक्सोन का सर ओके और सोनेट का भी सर लेके आया मैं ओके लेकिन सर बिल्कुल मेरे को स्मूथ जो चलने में गाड़ी मेरे को ये मैग्नेट लगी ओके बहुत स्मूथ लगी गाड़ी मुझे वो बाकी थोड़ी जो नेक्सोन वगैरह थोड़ी सी मतलब कंपैरिजन ही मैग्नाइट के काफी थोड़ी सी मतलब लग रही है कि भारीपन है उस गाड़ी में मैग्नाइट में टाटा के अंदर टाटा नेक्सोन के अंदर जी और वो चीज आपको इस पे आ, ये बिल्कुल बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी वाली ओके okay, आपने आई थिंक दो बार टेस्ट ड्राइव लिया था इस गाड़ी का जी, जी दो बार लिया मैंने और फैमिली के साथ आपने फाइव पीपल आप गाड़ी लेते हैं तो आपको स्पेस में कहीं कोई दिक्कत लगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं और हमारी जो फैमिली के अंदर लगभग सभी सिक्स फीट अभाव ही है हाइट के अंदर ओके okay. तो कोई भी सर दिक्कत नहीं है कोई मतलब किसी के बूट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है सर हमें बैठने में कोई तो आपने फाइव पीपल के साथ गाड़ी चलाई है तो आपको ऐसा लगा कि जो स्टार्टिंग में पावर है वो उतनी अच्छी नहीं मिल रही या आपने अगर गाड़ी ओवरटेक की हो या हाई स्पीड पे चलाई हो तो आपको पावर हम्म। में कमी लगी नहीं सर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे गाड़ी में ओके बहुत अच्छी पावर सर गाड़ी के अंदर ओके हम्म। और बात करें ओवरऑल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस की स्टेयरिंग की गियर गियर की हम्म, तो कैसा आपको फील हुआ चला के स्टेयरिंग हैवी लगाया नहीं सर कुछ भी हैवी नहीं है बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी बिल्कुल ओके स्टार्टिंग कोई दिक्कत नहीं सर गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है इसकी हम्म, हम्म। और स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है इसका गाड़ी का वाइब्रेशन वगैरह नहीं सर कोई कोई वाइब्रेशन नहीं है कोई नॉइस नहीं सर इंजन की ओके और कैबिन uh, नॉइस की बात करें इंजन की बिल्कुल कोई नॉइस आपको फील हुई जो बिल्कुल uh, मामूली से देखो तो होती है जो इंजन की नॉइज बाकी वो नहीं है कि बिल्कुल अंदर आ रही है आवाज क्योंकि ऐसी कुछ भी नहीं था गाड़ी में और रोड साइड नॉइज की बात करें नीचे से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो टायर से नॉइज आती है तो उसमें आपको कैसा लगा सर इतनी कोई नहीं इतना कोई नॉइस नहीं आया उसका भी अंदर हमारी गाड़ी के अंदर ओके ओवरऑल इस बजट में जैसे कि प्राइस जो है सबसे कम है इस सेगमेंट में तो आपको इंटीरियर की fit and finish quality overall looks design कैसा लगा as compare to other very fine sir okay और आपने गाड़ी चलाई है आपने फील किया कि आपको सस्पेंशन कैसा लग रहा है या खड्डे आपको फील हुए कि जो खड्डे है जो ज्यादा फील हो रहे हैं नहीं सर ऐसा है एक्चुअल में अब तो रोड्स भी काफी अच्छी बन चुकी हैं हम्म, हम्म, हर हम्म। तरफ में हाईवेज बने हुए हैं वो जो टेस्ट ड्राइव लेके वो भी सारी हाईवेज पे सर लेके आए हैं तो सस्पेंशन में सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आनी भी नहीं चाहिए आगे सस्पेंशन में दिक्कत हुई ओके और पीछे सभी की हाइट छह के आसपास है ना तो किसी कोई दिक्कत शोल्डर टच हो रहा है थोड़े थोड़े मेरी से छः फुट डेढ़ इंच है मेरी हाइट अच्छा बिल्कुल कंफर्ट हेडरूम वगैरह सही है सर बहुत है तो।, तो आपने जब कब करवाई आपने बुक किया गाड़ी ये सर मैंने तीन दिन पहले सर बुक करवाई है मैंने चार दिन पहले तो आपको क्या बोला जा रहा है एस्टिमेट डिलीवरी कब तक मिल जाएगी फेब के अंदर से बोल रहे हैं मुझे देने के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अंदर ट्वेंटी वन के अंदर और जो प्राइसेस अभी आपने बुक करवाई है जिस प्राइस पे वही प्राइस पे जी सर सेम वही प्राइस के अंदर जो इंक्रीज होंगे वो जो ट्वेंटी वन में इंक्रीज होंगे वो इंक्रीज होंगे अलग से ओके बट हमारी जो प्राइस है वो आज की लो कर दिया हाँ लो कर दिया हमारा प्राइस ओके तो ये थे निशान मैगनाइट के ऑनर जिनकी जो डिलीवरी है गाड़ी की वो फरवरी में होने वाली है तो जल्दी इनके साथ हम ऑनर रिव्यू भी करेंगे so thank you so much Rohit ji for coming on our channel thank you thank you very much sir okay तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ थैंक यू जय हिंद